Um bom dia a todos, sou Maurício Mococa. Hoje nós estamos aqui na prainha, aqui no Rio. E nós vamos fazer um teste aqui com as variônicas, ver se nós achamos alguma, alguma coisa perdida. É, nós estamos com ouro na câmera. Então a gente vai ver se, se consegue alguma coisa, ver se alguém perdeu algum anel, algum brinco, alguma correntinha de prata, alguma coisa. Então, a... nosso amigo Edson aqui que vai gravar. E pedir o pessoal para se inscrever no canal, deixar seu like. Que o like é muito importante aí para nós, para os vídeos poder subir. E o pessoal fazer os comentários. E também o pessoal que tiver interesse nessas variônicas, tanto nessa telescópio como na fixa o contato está embaixo do vídeo. E Assim que nós tiver 5 mil inscritos, nós vamos ter um sorteio, hein? Um diamante, umas variônicas e mais umas outras pedras preciosas. E vamos ao vídeo. Nosso amigo Edson aqui vai gravar. Bom, aqui nós estamos com o ouro na câmera. É nós vamos fazer uma, uma pesquisa aqui, ver se tem alguma coisa nessa praia perdida. Vamos acertar aqui as lá. Então, é, é com ouro na câmera, se não tiver nada, elas não vão acusar nada. Então, a, Nós vamos verificar as beiradas aqui, ver para onde que é que elas vão levar nós. Aqui o pessoal aqui, por exemplo, dia de feriado, sábado, domingo, eles, aqui fica cheio de gente. Aqui nós não tem beira de mar, mas tem a beira de rio. Então ela está apontando para trás. vamos aqui devagarzinho aqui, porque de repente elas podem achar alguma coisa aqui nessas beirada É, mas ela está apontando reto lá para o meio do rio. Eu acabei de fazer um vídeo agora mesmo, um vídeo anterior, e, e explicando como é que usa corretamente as laretas. Mas eu vou dar mais um lembrete agora nesse vídeo. Mantenha as, as mãos 20 centímetros longe uma da outra, a, os braços em L e as varetas niveladas. Esse é o modo correto de usar elas. Fora disso, qualquer modo que você usar é errado. Não importa que essa pessoa é gorda ou magra, Mantenha os 20 centímetros, vareta em nível e os braços em ele. Fez isso, está usando ela corretamente. Então é, ela está apontando para frente, nós vamos virar para cá para ver se ela vai mudar a direção. Mas a, a direção dela está jogando mesmo para frente mesmo. Então vamos voltando para frente. Vou devagar aqui para dar, dar tempo nosso amigo Edson aqui focar. E hoje também nós vamos fazer um vídeo curto. Porque quando você está com ouro na câmera, vamos dar uma, uma focada aqui embaixo. Aqui ó, embaixo tem uma tampinha. Então eu vou passar aqui, a câmera focar. Que é o seguinte, eu estou com ouro na câmera, então não vai acontecer nada em cima dessa tampinha vai passar direto em cima dela, não vai pegar nada nela. Por quê? Porque ela não vai pegar ferro, essas coisas, menina Então a, o ouro elimina, o ouro e o elimina tudo isso aí. Outra coisa, as varetas agora que estamos aí comercializando elas aí, não está indo mais com cubinho. Agora elas vão com topázio. Então, vamos continuar aqui no vídeo pedir os amigos aí para se inscrever no canal, dar o like. O pessoal estiver vendo o vídeo aí, gente, dá o like aí para mim, é muito importante o like. Para que nós possa continuar fazendo mais alguns vídeos. Então ela tá levando numa direção que parece que ela já está começando a virar estava apontando na reta, mas ela já está virando para o lado do rio. Então se não tiver nada de ouro aqui nesse meio aqui, ela não vai pegar nada. Mas ela já está virando para o lado do rio. Será que ela está pegando a canoa lá? Olha lá. É, as festas estão marcando para trás de onde nós estávamos. Eu acho que ela tá marcando pra trás tá, tá do lugar que nós passamos do lugar. Bom dia. Bom dia. Vamos voltar aqui. Pegou a caminhonete. Hã? Pegou a caminhonete. Hã? aqui elas estão virando, apontando já para dentro do rio. Então vamos. Será que tem alguma coisa nessa areia aqui? Não sei. É. Mas está marcando reto para dentro do rio. Vamos entrar um pouco, vou ter que entrar dentro do rio. Uhum. Vou baixar as varas aqui um pouco. Eu vou subir essa carta aqui. Eu vou entrar um pouquinho para dentro aí. Então vamos ver se elas vai levar mesmo para dentro do rio. Elas estão levando para o rio mesmo. Elas estão virando de morte. Aí. Ela tá mandando você voltar. Tá mandando eu voltar? cruzou. Deve estar tá aí. Tem alguma coisa nesse meio aqui. Então vamos passar para frente. Ela abriu. Vamos virar aqui de volta. não se voltar no mesmo lugar. coisa aqui. Agora foca bem, nós vamos baixar, vai pegar o rumo mais ou menos. 哼。 enterrar ele mais porque ele não pode ir água para cima daqui. Pegar pazinha. Vou pegar ela mesmo. Cadê ela, vem? Tá bom. Hã? Tô lá na caminhonete, ó. Achou mais uma, ou não achou nada? Tá achando. É, Será é, que é outro oi, outro oi de mosquito? Hum. Hã? Pode ser. Tem que ver se saiu, né? Hã? Tem que ver se saiu daí, né? É, ó. Quanto bota De 15 vocês estão usando? Vai pegar. É, lá que tá aqui, vamos ter que usar de novo, ó. cozinho. Hum, tá difícil. Uhum. buraco, tá ficando aqui meio. Tá cruzando mesmo. Tá cruzando sem dó. É Mais pra frente, né? É, tá. Tá difícil, hein? calma. Ele tá cruzando. Deve estar tá fundo pra caramba. O que eu tô vendo, não vai ter que usar cavadeiro? Hum. hum? saiu Tá aí no meio, ó. É, ó. saiu, deu sinal de sair. tá no meio, hein. Deu sinal que tá aí. Põe a vareta pra ver agora. É, saiu daí mesmo. Aí, ó. Ué, ele tá Aqui. Ele tá aqui agora. Ele tá aqui nesse meio. Pra saber onde ele tá, né? Saiu, ele saiu. agora ela saiu daí. Jogou pra trás. Vamos ver. Agora não tem nada aí mais. Tá mandando você para outro lado agora. Sai daí, vamos ver onde que ele tá mandando. Mandando você pro outro lado. Cortou. Vai dar um vídeo de 50 minutos. Tá em 17, né? Tá aqui, ó. Então. Depois, hein? Uhum. Pode aí, ó. 17. Põe é nas varas pra ver. Tá aí dentro do rio mesmo. Se mexeu, parece que desceu mais pra baixo ainda. Né? Se mexeu, parece que desceu mais pra baixo. Tá descendo. Uhum. Why? Hum. Rapaz, não ficou fácil não, hein? Mas ela tá aqui, né? Uma tá pula aqui, coisa grande. Tá mexendo, só que ela vai. É, vai descer. alguma coisa. Né? É alguma fiapinha. E agora mexendo vai descendo. não consigo. Chegou a 21 já. já. Ah? Chegou a 21. cavadeira. Pra pegar ela vai ser cavadeira. Tá fundo, tá fundo, tá fundo. no negócio. Tá bem fundo. Quer testar a aliança? Você já testou a aliança? Tem uma aliança de ouro aqui. Não, mas tá com ouro na câmera. Hã? Ela tá com ouro na câmera. Tá? Tá. Tá foda. Tá fundo mesmo. Tá fundo, fundo. Uhum. Tá fundo mesmo. fundo mesmo. É que tá fundo mesmo. Vem pra frente, vamos ver, vem. Vem pra frente. Tá Ele mandando pra cá agora. Também é coisa grande do jeito. Não vai conseguir tirar com, com elas. Ou é um veio, né, Léo? Eu ver. Pode ser um veio também. Bom, nós vamos ter que encerrar esse vídeo. E assim que eu conseguir tirar, eu faço outro vídeo mostrando que, o que nós tirou. Uma boa, um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos.